Hello，各位朋友们，大家好，我是红龙。今天呢是农历初五，我要跟姐妹们一起去用餐啦。说到泰国，是不是一定想到红龙呢？是的，我们要去吃泰式料理呢。然后今天选的泰式料理店呢，它是非常有特色，而且很适合王美们一起去拍照的地方，那里非常的梦幻。那我们走吧，Go！ 我们防疫的时候要使用酒精。我们的姐妹到了， <laughs> 我们很久没有见面了，超久的。 我姐妹茶茶来了，来，我们的男生都还没有介绍过，台北来的一代纹绣师阿志老师，想要参观我的作品，请参观以下的 IG 网址哦。我是泰平，我通常基本上在家无所事事，就是负责打扫卫生的那一个。想考司法特考考警察的，可以来找我，我可以帮上忙的。可是以下要认证，就是你想要考警察或者想考司法特考的，请看这个。 这个王子，对对对对。我们这一组好浮夸哦。耶！我们很久没有见面了，一日不见如隔三秋。还好我有化妆，我刚刚路你知道从那个嘉义下来的赶快在车上化哎。啊，真的吗？咚咚咚咚咚咚。然后我的眼线就一直这样。我也可以。那眼线的话就。 比较不好画，所以用眼影当眼线，真的很厉害。哦，我以前在台北那个做捷运的时候，到站不是会停嘛，然后就顿一下，然后我的眼线笔直接真的画到隔壁的。整个我刚刚戴那个隐形眼镜啊，也是在车上戴，然后一直这样戴不进去，我可以帮你。 不能好好吃饭吗？可以啊， <laughs> 可以啊。他聊十八禁的，可以关起来。那我问他要不要一起去动？啊。好啊，我要去动啊。你是真的假的？一起去啊。你有问过价钱吗？就大概，如果你没有验男生女生的话，大概三十内。如果你去小诊所也可以验验男生女生，不知道有没有办法做基因检测？如果你要做到基因检测，好像要是大医院。那如果你只如说中了，他就是两个都女的，那你不要也不行 所以你做基因检测，它就顺便帮你验男生女生了，啊，然后帮你验有没有遗传疾病。就是你做基因检测，它就是生出来一定是健康。你要拿一个胚胎植进去，然后一次可以植二到三个，然后如果三个同时在的话，那你可以三减法在你的体内排掉一个，这样这样就可以决定你是要双胞胎还是龙凤胎。对对对对对。 双胞胎的男生或者双胞胎的女生，对，然后而且像像我们超过三十四岁嘛，是不是？没有，我们十八岁，我十八，有偶包，他有十七。你知道我上直播的时候，有老外问我说你几岁？我说我三十了，然后他就说 Oh my god！ <laughs> 你现在这样，他考不到，觉得你二十岁，有可能。对， <laughs> 我觉得他觉得你可能十六岁， <laughs> 十六岁真的太夸张。因为你的肤况很好。十六？没有没有没有没有，十六岁真的太夸张，十八了，真的十六岁了， <laughs> 真的啦。你是想去夜店玩，所以硬要说几十八？个人超过三十四岁是高龄产妇。 以那个法规来讲，就是你一定要做羊膜穿刺、验房是。我太年轻了，不能生小孩。如果呃花钱做的话，那我已经做了那个基因检测嘛，这样子的话，我就是可以不用做那个羊膜穿刺，就可以少很多那种检查流程。要不然你要抽很多次血，验一些有的没有。所以就一次这样子，然后处理到哈。对对对对对。包重吗？包重啊，除非他植入之后，你的子宫壁可能太薄了，流产。要多存一点，一定包重。 包送啊！它是在外面受精的，它变成一个胚胎，直接放进去，然后才就取出来的卵子有二十颗，可是可能只有十颗可以用。然后你十颗成功受精，那你要植入，它就可以先帮你冰起来了。哦，所以冻卵跟那个是不一样的，对不对？如果你冻卵，你就是单纯只有像呃林志还是单纯冻那我在十六年。 就可能科技更进步，把它放在那个袋子这种。三十六年才三十四岁啊！现在有一种东西是放在一个袋子，然后那个小孩子就会长大，就根本不用自己生。对，他活在袋子里面。塑胶袋，我跟你讲，你是从塑胶袋里面出来的。现在已经有那种养，到底是酒还是饮料啊？饮料。你怎么你怎么醉了？三九个月吧，醉了。是 <laughs> 因为台湾应该是没有办法。我觉得道德上面人家还是没有办法那个。代孕都不行。 科学家有去用一个羊去做测试，他就用一个塑胶袋胚胎进去，然后就生出来了。这是什么啊？是月亮虾饼。对。那是怎么是圆形的？我们三个女生都吃这么圆形，只有我这样吃哎。可以啊，我陪你啊。 酱在哪里？这个酱，有谁要饭了再跟我讲，再帮他翻。嗯，好吃。刚刚月亮虾饼的酱没有沾到这边哦。好。现在胸部翻起来，难怪我以前，我以前都是全班第一名诶，平胸的时候，对，发育的时候，自从长胸部之后就开始落后了，倒数第二名，都都没有及格过。所以在场我最聪明啊。 你们三个就我最聪明，看得出来，好 <laughs> 其实最聪明是我。 <laughs> 假，刚刚是谁说那个什么扣子没有意思？ 小了。其实最聪明的是我，只要在想事情的时候，嗯，我用双步思考，持续的维持。我们十八，他十七， <laughs> 哎，三十四。对 <laughs> 因为我就十八岁嘛，到底怎样？我十七岁，三十四。怎么会有人这么诚实呢？我不入地狱，谁入地狱啊？他是在后面，就只有刚开始。现在应该真的阳台不会让我羡慕了吧？一天忘记，我不是我跟你讲阳台很恐怖吗？满地都是那个 B B 的垃圾，制造垃圾。怎么会有人可以忍受？对，他有。 已经丢掉了吗？已经丢一台了，然后现在另外一台也要丢掉。对，丢掉，都咬烂了，咬烂。对，只要是木头类的都逃不过它。之前买那个是原木的，那个要两万块，便宜耶。现在我去猫猫都在订了一个买这个，是钢钢的台子，没有，它是塑钢。 应该是做缸的吧，也还不错啊，多少钱？九百九十八块，OK 啦，跟两万块比，那它咬坏再买一个就好了。它的玩具也都差不多一千块这样谁敢养啊？下楼去看没有，那除非真的很爱鸟的人。我相信他很爱鸟，看就知道。你有买鸡舍哦。鸟都会下蛋，你还可以煮来吃。那你觉得鹦鹉是什么？所以猫吗？所以猫头鹰也会下蛋哦。会吧？会啊。你看，你看，会吧？会啦，会啦，确定，确定会。 要母的哦，要母的才会。母的猫头鹰下的蛋可以吃吗？可以啊，只要你敢吃啊。鸵鸟蛋都有人在吃啊。对啊。这么大一颗。要一直智障。长颈鹿会下蛋吗？长颈鹿。 <laughs> 还需要思考，你看看。不会啊，不会啊，跟你。哪里？对，我思考原因是他这样问，不代表他不会下蛋。好，那我再问你一个，海豚会下蛋吗？海豚不会。哦，海豚不会。金鱼会吗？金鱼。 会啊，鲑鱼会吗？哪有鲑鱼？鲑鱼也是鱼呀，鱼类应该都不会下蛋的。鲑鱼会下蛋，就是鲑鱼。哈哈哈！哈我天哪，鱼类就只有鲸鱼类跟海豚类不会下蛋，他们是他们算是哺乳类，其他的鱼都会下蛋。对，章鱼会下蛋吗？章鱼应该是不会吧？章鱼会下蛋的。 你知道吗？上一次 <laughs> 我们怎么了？我们还年轻，你知道吗？龙龙跟我讲，哎，很多人其实不知道鸡下蛋是不用交配的，是龙龙跟我讲了以后，本来就不用了。没有，是龙龙跟我讲了以后，我一副就是哇塞，怎么会这样？没有跟我朋友讲，没有人相信，就跟这边假的啦， <laughs> 没有人相信了。你朋友是说大奶啊？他就跟女生一样，就是他们就是跟我们一样，就是他们我们也是会排卵呐。 他们也会排卵，就是定期排卵蛋，就是他们的卵呢，就很奇怪，我真的都不知道哎。而且不不用就会生小鸡，对啊对啊，要才会生小鸡哦，才会生小鸡，没奶生小鸡，靠胸肌，对对，没有有没有感都会生蛋，只是你有感过生出来的蛋会孵化这样子。哎，那恐龙它也不是，它不是。 你爱我吗？不要问，我很忙。是火车。 你们看后面的景，它绕一圈就会回来了。大家也可以选择搭乘这个，可以看看这边的风景。这里就是我们的香蕉码头。然后我们现在从这边走，找一下机行车。然后我们等一下要去看这边的灯会啊，这边灯会离这边没有很远。那我们等一下就要赶快过去了。现在很亏了。 <laughs> 我想说哪个白目？ 现在在灯会里面，今年是虎年，所以前面这边就看到一只老虎。然后我们我们去前面 cos 它。这外套是刚刚买的，因为真的很冷。今天又是在海港旁边，然后今天风真的很大，所以我刚刚就进去看到卖场有一件这样子的外套，开心，然后就买下来了。对，现在出门都要戴口罩，现在是防疫期间。然后你们看。 我们现在所有看到的人，没有一个没有戴口罩的。如果你在这里走在路上，你没有戴口罩是很奇怪的。这里是大港仓，然后你刚刚看的那个桥，它其实是可以收起来的，就可以让船过去这样。好漂亮。 这里真的很有泰国的感觉，但是我们是台湾，经常被跟泰国搞混的地方，这个风格还蛮像的。有没有看那个百货公司下面，就是有点类似像这个样子，就是会有一些小市集，然后一些文创。再过去呢，就是灯会了，那我就没有带大家进去了，今天先这样子哦，拜拜。 希望就是疫情赶快结束，然后出爱的朋友跟家人呢，都可以身体健健康康，然后赚大钱，中乐透，好不好？ <laughs> 然后最后的愿望就是我自己放在心里，早生贵子，哦，千万不要早生贵子啊，永远吃不胖。OK。好。谢谢。 感染的话，我从小都会把它放在肚子里面，因为这样子你在空气在弥漫在空中当中了，弥漫在空中当中了，就就它就不会掉到你的那个食物里面，你就不会有什么病源，所以你就要把它藏在里面，等到没有人的时候再拿起来吃。